thank you roko sing kepangarsanipun ingkang roko putra binan tentu ingkang yaiku jamu punjen rene putriku sing tak mantuku radon saiki ora suwen-suwen aku ana kutha kene <clears throat> rene sing tak golek wis oleh gawe kabeh aku bakal mulih atur menang garwa lan putraku bune aku saiki ya wis mulih bune kangge enggak sangat bapake iya bune oleh panggonanmu ya gampang olehku golek sandang lawan pangan kau bapak nanging aja sembrono anggonmu buka Seramu kudu mawa syarat yaiku siji maca sahadat penetep penata agama loro maca sahadat betinah ya bumi menawi kados ngaten bapak ikulah nyuri di panis pangestu panjenengan kula berdiri nikah karo tenanipun Coba mana astagung ngasih sekendaran kula bapak Bismillahirrahmanirrahim Nati sunurahi sadatku penetep penata agama aku kan jumeneng rai lagi kang ono lagi ngati kan jadi pancering urip kan jadi lajeng ngalah matur maring Gusti Allah layanan Nabi Muhammad sejati manungsa wujud dan sampurno selamat bono selamat tanah herat sallallahu alaihi wasallam jauh Allah jauh Allah jauh Allah jauh rasul maring pangeran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Lama-lama-lama wadana raya kesadat terima iku ora nyata maring ladono rasah maring islami sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul mari pangeran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim ya tisun marai sabat kupertina sebatas ini penjas manis sebatas ini pengi Muhammad suci mari Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Buka eh. ini sambung sekatan yang kula nyurana membuka kawan-kawan ini sini pun paling anane bapak eh engkang setunggal menikah sini pun bibit pelorijo sakopo eh engkang setunggal menikah sini pun kaca bakal menikahkan diri pun menopo bapak eh ini anane saya cici kai sini bibit pelorijo sakopo eh iku mengerti nama bapak ini awak eh diri kinan kuwakun tapi mantu wakun yang mantu bawang kabun atau mantu wakun kan wakun iku anasarake mantu bapak ya bunyi 시험을 하나님 잡고 10만 동안 돌고로 갑자기 10만 동 높아 가와 동파 번지엔 여부니 하다키 동파 번지엔 소라서 오라서만 그리 다루나는 여라부 오라 오랜 기태 축급 사이키 여라 내인 토프라무 생화 동이 고난가리 시키 동피로니 동파 번지엔 오빠와 토토 번지엔 여부니 토토사 dipun bapake ira bumi dasar menika kados bibeta panawijo menika kala kacang kecebet kaya dipun katetaken menika kandung pun menapa bapake bumi kuwi kejaba kanggo rerangkene urip kuwi tanduran kang bisa babar kemerang kerambat-rambat dadi kena kanggo tuladhane putramu yang bebrayan besok Kuripa dosa babar mangkat merambat-rambat Kembali kerubungi Ketegas bisa merio bunyi Tadus-tadus mengkabung bapaknya Iya bunyi Laka bercoba kau menekakan bunyi pun menopo bapaknya Bunyi Tanya wae bunyi kisah ikut naluri para leher kita pian Kian berani karena para ibu kudu nanti aku coba kaya bunyi Tanpa mungkin ceritanya subatur babat tanah Ponorogo iki biyen babone dene sopo babat sore boleh dadi dan sore babat uga iso wis boleh dadi luas bacok bakal Alas mau katumbalan sok bakal dibabat bisa dadi negara iki ya mulai ning dan serang mereka arah pocong nanti meninggal sok bakal ya bene nanging yang siramu wis nganakake babagan ora dadi kaya mengapa ya bune santap orang duwe pikiran was-was ya bune madhep marang Gusti Allah Allah, Maha Kuwasa ya bune kawula nuwun bapak menawi kados ngeten kula matur semak nuwun kanti sanget ya bapak e Saiki ya, ana maneh aku praneput siramu mantu putrimu kang rakil karo Kyai Juru Mentani iku jamu ponjen ya pun kematus yen nyuwun ora kok sak sendok paring ya bune nanging yen ora nyuwun aja mbok tawani mengko munda ora mandi ya bune dados kados mekaten bapake iya bune bune rene saya wae dhewe sing ngakoni mantu mbok bola bali wis tak aturake karo jenengan awake iki mampu mbok mantu mbok kawak terakhir ya ku mantu mbok kang keri utawa mantu mbok kawak tutup ponjen ya bune lah siramu saiki kudu iso nesekno nang sedulurmu kabeh ya bune muga-muga sak kawak-kawakane bak iki sing kawak thank you